E... Saudação, internautas! Seja bem-vindo! Eu me chamo André e você está... <laughs> no Obliterando Jogos! Hoje vamos jogar Carnival! <laughs> Bora pro jogo! Depois de inúmeros testes, finalmente consegui escolher um jogo para o Halloween. Antes de começar, quero agradecer a todos que me ajudaram a escolher um jogo. Não foi nada fácil. Foi realmente muito difícil. Não pela falta de jogo, mas pelo excesso de boas opções. Welcome to the haunted house. Meet a ghoul who lost her head. If you'd like to stay and join us, you're always welcome, alive or dead. <laughs> E ação! Vamos neles! Quero agradecer a todos que mandaram sugestões de jogo. O escolhido foi esse aqui. Carneville. Sai daí, menina! E se o jogo que você sugeriu não foi o escolhido, não se preocupe. Todas as sugestões que vocês nos mandam vão para uma lista de jogos que eu tenho aqui no computador para justamente quando eu precisar de um jogo, eu encontrar mais rápido, agilizar o processo. Não esqueça de se inscrever e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Esse jogo é tão difícil que eu tive que colocar o disparo no turbo. E mesmo assim é capaz de eu morrer. Sai daí, menina! É a primeira vez que eu tô jogando esse jogo. Espero não me decepcionar. Se esse jogo for ruim, me enganou bem. Vamos lá, vamos lá. Ih! Olha o cara aí! Fogo! Epa! Larga ela! Ah, miserável! Epa! Ah! Maldita câmera! Ei, vocês! Larga aí! Sai! Toma! Ah, tem um coração ali! Droga, perdi o coração! Sai pra lá! Ô, louco, queria me enterrar vivo! Segura essa, biscate! Fogo! Ah! Maldita! Mais um crédito. Já era! Yeah! E é isso aí, o mal perdeu de novo. Town. Ride all the rides, have some fun, then eat your heart out on a sesame seed bun. <laughs> Eita, pô! Eu devo estar alucinando. Ainda nem acabou o Halloween, já tem Natal? Ai, eu odeio esses bichos. Pera aí, volta lá, quero andar. Quero andar com a mina. Sai, sai, sai, sai, sai. Sai, seus bichos asquerosos. Asquerosos. Essa foi por pouco. Podem ver, podem ver! Sai pra lá, maldito! Eita! Que que é isso? Sai pra lá, bicho asqueroso! Nossa, quase perco o coração de novo. Chumbo graço deles! Maldito! acredito! Mais um crédito! E com isso o dono do bar tá ficando rico! E olha que eu nem tô consumindo bebida! Só em ficha! Fogo! Se bem que Bar eu acho que não tinha esse, essas máquinas de tiro, não. Essas máquinas de tiro eram, eram mais comuns em shopping. E agora, vamos para o chefe! Fogo! Na cara dele, na cara dele! Toma! Ah! Ah, maldito! No último tiro! Haha! <laughs> De novo, faltando um tiro, eu, eu tomo dano e, e perco. Beleza. Mais um crédito. Terceira fase. It's the freak show, the freak show. See the strange and bizarre. Step right up, we'd love to see you. We think you could be the star. <laughs> Ha, tá, quem ri por último, ri melhor! Sai daí, menina! Mas o que é isso? Ah, bicho feio. É, eu já conheci uma. Eu já conheci pessoas com, com essa cara de idiota. coisa horrível. Sai pra lá! Ah, que nojo! pra lá, bicho feio! Ah, não, perdi o negócio. É muito rápido! bobiei nessa, hein? Calma aí, menina. Finalmente essa guria foi útil. Sai, macaquinho, sai, macaquinho. Ih, ô oh, louco! chegue perto! Fique longe de mim! Ah não, perder coração numa hora dessas! E... Toma! Sinistro, bro! É isso aí, beleza? Opa, tem mais! You've made it to our main attraction, the Three Ring Circus in the Big Top Tent. We hope our clowns will entertain you before making you the main event! <laughs> ah, miserável! Ah, mas isso não vai ficar assim, não! Mas que palhaçada é essa? mineira de novo. Ah, deu uma pipoca aí. Hehehe <laughs> é. Que é isso, mímico? É impressão minha ou eles não, não fizeram nada? Ih! O que é isso? Pô, aparece já em cima, pô. Sai daí, menina! Medo de acertar a menina... Me fez morrer. <laughs> E com isso, mais um crédito. Que isso? Ah, cala a boca! Peguei o coração. Ah, legal. Quando eu pego o coração, eu não tô precisando. Eita, tô na col da bamba. Como diria o Cebolinha, eu tô na col da bamba. Vamos sair daqui. pescoço. E mais um crédito. Tô falando, o dono do bar tá faturando um monte com essa jogatina. Sai, sai, sai, sai, sai, sai, sai! é você? Ah, não importa quem é você. Welcome aboard. From this study, I have observed your every move, but you do not obey. Prepare to die. Eu não sei o que você disse, mas eu sei que foi você! Ah, então você é o responsável por isso, ah? Fogo! <laughs> ha, se deu mal, otário! E mais um crédito. Bota aí nos comentários quantos créditos foram ao todo. Eu já perdi a conta. Beleza. Toma, na cara, na cara! está você, maldito? Venha levar mais chumbo grosso na cara! Ó a guria aí. Toma! E agora? Beleza! Uhul! Beleza! É isso aí! Haha, se deu mal, idiota! Ih! <laughs> A se ferrou. <laughs> Maldade pura, hein? Ah, começa tudo de novo. Desejo a todos um feliz Halloween. Então é isso. Muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Se gostou, não esqueça do like. Conto com sua presença no próximo vídeo. E até a próxima!